Ich bin selber ein Künstler, ich male sehr viel. Ich habe selber Filme ein bisschen gedreht, ja. waren nichts Ernstes und die, hab, die könnte ich nicht verkaufen, aber äh, die Künstler, die, die haben eine, äh, ein Gedächtnis in Bilder. Und äh, äh, man kann die dann retrospektieren. Und äh, man kann die zurückspielen und man kann fast sehen, wie heute die Bilder von damals. Und das habe ich gemacht und ich habe mich erinnert. Äh, ich habe auch meine Großmutter gesehen, ich habe auch ihn gesehen und jetzt habe ich ihn gleich erkannt. Hier. Und ich habe gleich gesagt, das ist ohne zu lesen, habe ich gesagt, das war der Kommen genau. Weil äh, der, das Bild sehe ich, wie äh, als das gestern war. Und ich kann den Bus auch zeichnen, malen. Ich wusste ganz genau, wie der ausschaut. Ich, wusste, ich weiß auch jetzt, ich sehe auch, wie der drinnen ausgeschaut hat. Pipak. <laughs> yeah.